Brusselse top 100. Bij het overlijden van Jacques Brel mocht u één nummer brengen van Jacques Brel. En u hebt gekozen voor nummer Kietepa. En mijn vraag was, waarom? Waarom? Dus, eh, ja, werk ik, is dat mee. Dus eh, mijn vraag... Wacht, Mijn vraag is, waarom hebt u gekozen voor het nummer Nummer Kietepa? Wel, eh, dat, dat is eh, een paar jaar geleden gebeurd in Luik. Dat was de RTB. Ze, er was een hommage voor tien jaar dood overleden van Mr. Brett. En ik dacht, wat kan ik met mijn broodjes, met mijn mondharmonica, wat kan ik eh, weergeven, soort uitdrukken. En dat was twee, eh, ik had een toonladder gebruikt dat is het lied zelf oh, is gebouwd op mm, toonladder, modaal. Toon. En hier in dit geval heb ik de i, mi, gebruikt. En dat was perfect voor mij. Ik kon, ik, sommige plaatsen kon ik een beetje huilen. <laughs> Zo. En dat was de reden. Ik heb nooit meneer Brel, Master Brel, eh, Maestro Brel ontmoet. Ik was altijd bezig in Amerika. En hij natuurlijk heeft dat, de carrière gehad dat iedereen weet. Ja. Oké? Dank u wel. Graag Dank u. Verbüsselse Doppelhundert.